මේකට ගන්න ඇත්තටම මේ ගැඩුම අඳුරු ගැඩුම අඳුරු ගන්නේ මේ දැන් අලුතින් මේක මේ මම අර පොන්ගේ කාලේ තායිලන්ත ප්‍රොජෙක්ට් එක වැඩ කරා එතකොට මේ ඒ කට්ටිය එහෙන් ගෙනාපිව තමයි යෝවා මේ දුම්මල තෙල් නම් පුස්තකාල සේවා මණ්ඩලයේ හිඳින එක මේක මේක ඔරිජිනල් මේක මහා ගාණක් වෙනවා මේ මේ පොත දැන් මේක ඔයාලා ඔක්කොටම මේක දෙනවා මම කරන්නේ. මේවා මේ අතරම පුස්තකාලෙක ඉන්න කට්ටිය දැනගන්නම ඕන දේවල් මේවා. මේක තලකොළේ කියන එක දන්නවනේ තල ගහින් මේ ගොබ අරගෙන ඒවා පදම් කරලා එහෙම ඒක ගැන මට ඔයාලට ගොඩාක් කියලා දෙන්න දෙනවා. දැන් ඒක කියලා දෙන්න ඇත්තටම වෙලා නැති. ඒ පදම් කරලා ඉවරලා අරගත්ත කොළ තමයි මේ. ඒ ඒ ප්‍රමාණය කරගෙන මේක කියන්නේ පංහිඳි. පංහිඳ දැකලා තියෙනවද කවුරුහරි? දැකලා තියෙනව නේද? දාගත්තේ ජාතිය කියදිදාසිකෙන් ජාතිය කියවීම මාසේ වෙනුවෙන් පොත් බැඳීමේ වැඩසටහනක් කියලා තමයි අද දින යොදාගත්තේ. ඒ සඳහා අද දින අපි මේ වැඩසටහන සම්ප්‍රදායකත්වයේ ලබා දීම සඳහා පැමිණි හිටපු ලේඛන ආරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ලේඛන ප්‍රතිසංස්කාරක තනතුර කරපු SGA විමවින මාත්‍රඥයා ඊට ආදරයෙන් පිළිගනු ලබනවා. ඒ වගේම අපේ මේ සම්බන්ධතාව සඳහා සියලු දේවල් දායකත්වයේ දක්වන අපේ සහයෝගය දක්වන තදින ප්‍රාදේශ සභාවේ අපේ ලේකම් තුනියවත් ඊට ආදරයෙන් පිළිගනු ලබනවා. ඒ වගේම පළත්පාන දෙපාර්තමේන්තුවේ නියෝජනය කරමින් පැමිණි අපේ ප්‍රජා සංවර්ධන නිලධාරී හිටියම් අත්වත් පිළිගන්න ලබන අතර අපගේ ආරාධනා පිළිගෙන මේ වැඩසටහන සඳහා සම්බන්ධ වීම සඳහා පැමිණි පල්ලේපොළ සංස්කෘතික දෙපාර්තමේන්තුවේ සංස්කෘතික දෙපාර්තමේන්තුවේ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ තිලක් මහත්මයා තිත ආදරයෙන් පිළිගන්න ලබනවා. ඉතින් අපද මේ වැඩසටහන ඇත්තටම යොදාගත්තේ පුස්තකාලයේ තියෙන පොත් කොහොමද සංරක්ෂණය කරගන්නවා වගේම පොඩ්ඩක් දීර්ඝ කාලීනව අපිව පවත්වාගෙන යන්නේ කොහොමද කියන පිළිබඳ මේ දැනීමක් ලබා ගන්න පුස්තකාලය ඇතුළත පොත් දානකොට පොතක් ගෙනාලා ඉස්සෙල්ලාම පරිග්‍රහණ ලේඛනයට ඇතුළත් කරාට පස්සේ එය රාගගත කරන්න යන්න කලින් අපි පොතක් ඇත්තටම ඒක මේ නැවත අලුත් වැඩියාවට ලක් කරනවා. ඒක තමයි පොත් බැඳීම කියලා මම කියන්නේ. ඉතින් අපි ඉගෙන ගන්න විදිහට ඒ සඳහා වැඩිදුර මේ ඉගෙන ගැනීම සඳහා තමයි අපි විමලවිල මහත්මයා වදනේ වැඩසටහන සඳහා සම්බන්ධ කරගත්තේ. ඉතින් අපේ කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාට මේ සම්බන්ධව දැනීමක් ඇත්තරම නැහැ. එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් හැර ඉතිරි අය ඇත්තරම මේ සම්බන්ධව දැනීමක් ලබා දීම සඳහා කියවීම මාසේ වැඩසටහනක් වශයෙන් මේ වැඩසටහන සම්බන්ධ කරගත්තේ. මෙතෙන් සිට ඒ වැඩසටහනට මේ අපේ කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාම සම්බන්ධ කරගෙන එය සාර්ථකව කරගෙන යාම සඳහා ඔබ සියලු දෙනාගේ සහයෝගය ලබා දෙන්න. සුබ උදෑසනක් ඔබ සියලු දෙනාටම අද දින අපි කියව පුස්තකාලයේ කියවුණු මාසයේ වෙනුවෙන් සටහනක් අද සංවිධානය කරා කොහොම ගොඩක් මහන්සියලා අපේ පුස්තකාලය අද මේ තමයි සංවිධානය කළේ. මම හිතන්නේ අපේට තියෙන සම්පතක් අපේ කොට්ටාසියට අපේ විමල වීර මහත්තයා දැන් වෙන කොහෙටවත් නෑ මම හිතන්නේ පළාතකවත් මේ වගේ කෙනෙක් මේ මේ කොටාසියට අපිට තියෙන සම්පතක්. ඉතින් අපි මේ සම්පතින් අපි ප්‍රයෝජන ගන්න ඕනේ. මෙච්චර කල් වුණත් පරක් වෙච්ච එක අපිට අපරාධයක් කියලා මට හිතෙනවා අද මේ අපි මුලින් දැකපු දේවල් වලට අපි කවදාවත් දැකලවත් නෑ මේ මොස්කොල් පොතක් කොහොමද ලියන්නේ මේක ගැන කොහොමද මේ අංක කොහොමද පරිශීලනය ලියන්නේ කියන එක දැනන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි සන්තෝෂ වෙනවා අද මේ වගේ වැඩසටහනකට සම්පත්දායකත්වයේ දක්වන්න මේ විදියට සම්බන්ධ වීම ගැන. විමලීට මහත්මයා ඉතා ආදරයෙන් මේ වෙලාව පිළිගන්න අපේ මිස් පිළිගත්තා වගේම මම ගරු සභාපතිතුමාට මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙන්න නොහැකි වුණා අදිසි රාජකාරී කටයුත්තක් නිසා ප්‍රජා සංවර්ධන නිලධාරී මහත්තයාත් අද මේ අපේ පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ මේ සම්බන්ධයෙන් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. එතුමාටත් ස්තුතියි මේ අපේ වැඩසටහනට සම්බන්ධ වුණාට. ඉතින් අද වැඩිපුර කතා කරන්නේ අපි මේ වැඩසටහනට සම්බන්ධ වෙමු. මොකද ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ මොකද අපේ පුස්තකාලේ පොත් විශාල සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා 17000කට අධික සංඛ්‍යාවක් නේද? අපේ තිලක් මහත්තයාත් මේකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ මම අහනකොට දැන් පුස්තකාලයක් තියෙනවා කියලා මේ දැනගන්න ලැබුණා. එතුමත් මේ ඊටම ආදරේ මේ අවස්ථාවට පිළිගන්න ගමන් එතුමත් මේ මේ දැනුම ලබා ගන්න මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ පුස්තකාලේ පොත කියන්නේ ඉස්කෝලේ දරුවෝ වැඩිහිටියෝ වයසක උදවිය හැමෝම පරිශීලනය කරන පොතක් නේ. එතකොට මේ කඩදාසියක් නේ තියෙන්නේ නේද විමල් මහත්තයා. එතකොට කඩදාසි ඉක්මනින් විනාශ වෙන්න බලනවා. එතකොට අපි උපරිම කාලයක් මොකද මුදල් වියදම් කරන්නත් අමාරු වෙන පොත්පත් වලට. එතකොට උපරිම කාලයක් මේක සංරක්ෂණය කරගෙන හැමෝටම පරිශීලනය කරන්න උදව්වක් මම හිතන්නේ මේ ලැබෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ අවස්ථාව ප්‍රයෝජනෙට අරගෙන මෙතනින් ඉවත් වෙන්නේ නැතුව මේක දිගටම මේ දැන් අපි මන්දගාමී මං හිතන්නේ අපි පොත් බැඳීමේ කටයුත්ත මේ මේ අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජනයට අරගෙන ඉස්සරහට අපි සැලැස්මක් හදාගෙන මේ සියලු පොත් සංරක්ෂණය කරගන්න උදව් කරගමු. තව ඉදිරියටත් අපි වැඩසටහනක් සංවිධානය කරගමු. සියලු දෙනාට බොහොම සකිය. මේ සකිය. හරි. ඒ එතකොට මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ කැහුණානේ මේක ටිකක් අතතරගෙන බලන්න. මේ මේ මේ පැත්තේ තමයි මේ අංක මේ තියෙන අංක කතාවේ අංක රටාව මේ පෙරලා බලන්න කතාවේ වදින බලන්න කතා කරන කමරාය වදින අංකේ මේ පැහැදිලිව පොත දිගහැරගෙන ගියාට පස්සේ පොතේ ඉවර වෙන කලින් හයන්ෙන් පටන් ගන්න. ඒක සාමාන්‍ය මේ මේ සාමාන්‍ය පොතුම පොතුම තියෙන පොතුම සම්මතිය මේ ඒක ඉස්සෙල්ලා තිබ්බා තව නාගරාක්ෂර වලින් ගියා. මේ දැන් අවුරුදු 150ක් 200ක් වෙලේ ඉඳලා 300ක් වෙලේ ඉඳලා නාගර වලින් අපි බැහැරුණාට පස්සේ කයන්ෙන් තමයි කයන්නේ. ඔව් දැන් දැන් වර්තමානයේ කියන ඒවා 1 2 3 කියලා කියනවා. ඒක අපි දන්නේ නැහැ. කයන්නේ කයන්නේ කරන්නේ නිසා සමහර කට්ටිය 1 2 3 කියලා කියනවා. මේ දෙදි කැල්ලක් හරිද? Não é a c o n a da minha vida. A parte dele. Ah, ok, minha vida. Gracias. උපච්චි දමනවා කොයි සම්බන්ධ විදිහට. ඔව් කොහොමද ගැදර කරනවා නේද? ඔව් ඔව්. මේ ලියනවද? අපේ ඕක සංස්කෘත මධ්‍යස්ථාන තමයි කරන්න ඕනේ. අපි කරන්නේ එහෙම තැන්වල දෙවිලා. විතර දැන් මම අපි දැන් අපි ඊයේ ඊයේ මම මම යටවත්තේ බැලුවා. යටවත්තේ මම යනවනේ. ඊයේ අපි කතා වුණා. ඇත්තටම මේ අපි මේ ලබනවන්සේ පාඨමාලා ගැන කතා කරද්දී ඒ කොස්කොල ලේඛන පිළිබඳ පාඨමාලාවක් පටන් ගන්න ඕනේ කියලා යටවත් කියනවා. ඒ පැත්තට තියෙනවා නේද? ඒ පැත්තේ අඩුයිනේ. අඩුයිනේ ඒ කට්ටිය එහි පුස්කොලකුත් තියෙනවා වැඩි. තියෙනවා. ඔව් ඒ වුණාට මේ මේ කලාව මේ මේක පිළිබඳව දැනුමක් නැහැ. නෑ නෑ නෑ. ඒකල අපි ඊයේ ඊයේ කතා කළා. පුස්කොල ගැන කරන්න ඕනේ කියලා. හා. මූල මූල පොඩ්ඩක් ඕ ඒක මේක මේක මම පොත බඳිනවලු පෙන්වන්න. එතකොට ඒක තිබ්බහම මේකේ මේ ඔරිජිනල් කොටසට මොනවත් වෙන්නේ මේ ඒක එහෙම තියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම එහෙම නෑ. ඉතින් මේ මේ මේ පොත්වල තියෙනවා මේ කිසිම පුස්තකාලයක තැන්පත් වෙලා තියෙන මේ මේ පොත්වල එහෙම නෑ. දැන් ජාතික පුස්තකාලේ හරි ඒ වගේ අර පරණ පොත් ඇර අලුතෙන් තියෙන ඒ කට්ටියගේ මේ පොත් බැලුම් සෙක්ෂන් එකකුත් තියෙනවා. ඒ කට්ටිය මේ වගේ තමයි බඳින්නේ. මේක ගල් ගැව්වා තිබ්බා. පොඩි කවරයක් දැම්මා. ඔහොම තියෙනවා විසක් ඒක ඒ ඒ නිසා තමයි පුස්තකාලවල පොත් ඉක්මනටම විනාශ වෙන්නේ. කියන්නේ පොත පාවිච්චි කරනකොට පාවිච්චි කරනකොට ඉරෙනවා තමයි. බොහොම ඉක්මනට ඉවර වෙනවා පොතේ. මේ මේ මම පොත බඳිනකොට පෙන්නන්න. මේ දැන් මේකේ තියෙන්නේ සෙන්ටිමීටර 22යි. එතකොට අපි මේක සෙන්ටිමීටර 22 කමාරකටවත් අඩු ගානේ මෙන්න මෙහෙම සෙන්ටිමීටරයක් විතරවත් මේ පැත්තටයි මේ පැත්තටයි බෝඩ් එක කපලා හදා ගන්න ඕනේ කවද. ඒකට මේ පැත්තටත් එහෙම තියාගත්තාම පොතත් ලස්සනයි ශක්තිමත්ුත් වෙන්නේ. ඒක තමයි මේ කෙරෙන්න ඕනන්නේ. දැන් අපි මේ වැඩි කතා කර කර ඉන්න පොතක් බඳින්න හුඟක් වෙලා යනවා. ඒ නිසා පොත හොඳට ලබන්නේ. ඈ? වීඩියෝ නැද්ද? වීඩියෝ ඕනද මහත්තයා? තියෙනවා නම් කවන්නේ. අපි එක පොතක් ඉස්සලා බඳින්න. ආ එතකොට මේ බලන්න දැන් මේ දැන් හුඟා පුස්තකාලවල තියෙන පොත් මෙහෙම කොළ ටික ගත්තා. දැන් මෙන්න මේ මේ මේක මේ මේ මේ පැත්ත කියලා හිතන්නකෝ මේ පැත්ත මේ පැත්ත කියලා හිතන්නකෝ. දැන් ඒක අපි මෙහෙම තියලා මෙතන ගම් ටිකක් ගන්නවා. ගම් ගාලා අලවලා මේ තියෙන. ඒ නිසා තමයි මේ මේ පොත් ඔක්කොම මෙහෙම මේ ගැලවිලා ගැලවිලා කොළ යන්නේ. මේ මේ පොතේ හැම තැනම මම දැක්කා මේ ගැලවිලා ගැලවිලා කොළ යනවා. දැන් මේක එහෙම වෙන්න බෑ හරියට. ඒ නිසා අපි මේ මේ පොත බැඳලාම ගම් එක පොතක් අපි ඉස්සරහට මේකට ඉතින් අවශ්‍ය උපකරණ මොනවත් මෙහි නැහැ. ඈ ඒ අඩුම පහසුකම් යටතේ අපි මේක කරනවා. ඔයාලට පුළුවන්ද මේකේ හෙල තුනක් ගන්න කොච්චර ඇතින්ද? මම මෙතනින් එකයි මෙතනින් එකයි මෙතනින් එකයි හුස්ම දිනන්න නම් මේක ඕනේ. කොකට වෙයි. රෝබයින් දිනන්නේ. නෑ අපි මෙහෙම කරමු අපි ආයෙ දවසක මේ කරමු. බඩු නෑ නැතු මේ අපි කරන්න යන්නේ ඉස්සර වෙලාම දැන් මේක ඉස්සෙල්ලා අපි බැලුවා මේක පටන් ගන්නේ මේ මැද එකෙන් මැද එකෙන් නේ මෙහෙම දැම්මා එක ලියලා දෙන්නම්. මේ සමුවාලි කියලා දෙන්න. සම්මානි වැඩසටහන් දෙක තුනකට ගියානේ මගේ. මම මම ගියා. මම දෙකද කොහොමද? ඔයා ගියා නේද පළක් පානේකේ දෙකකට වැඩසටහන. කීයද? දෙකද ගියා? දෙකද ගියා. ඒක තමයි. ඒ පොත පොඩි තව හරියට බෑ. මාර්සල් දෙකේකට අයසර් දෙකට අහ අනේ කැලේක. පල්ලි කැලේකටද ගියා නේද? ඔව්. ඒකයි මේක බලන්න මේක බලන්න මේ මේක හොඳයි කියලා නෑ එහෙම නෙවෙයි අරගෙන ඩිකන්ටර දාන්න බැරි නේද මේක ගන්න මේක මේක සර් මේ නුලක් හොඳයිද ಮುಂದೆ ಕಮನ್ ಕಮನ್ ಓಕೆ 这个一千块。 මගෙන් ඇයි එහෙම කරන්නේ හරි මෙහි කියලා නැත්තම් මම දන්නේ මම ඉතින් ඒක කරගෙන යනවා එහෙම නෙවෙයි මේ මේක මේ ප්‍රැක්ටිකල් එකක් තියෙන්නේ මේ කියලා දුන්නටම බෑ ඔයාලා අහලා අහලා අහලා කරන්න ඕනේ කරලා පුරුදු වෙන්න ඕනේ මට කවුරුවත් කියලා දුන්නේ ඇත්තටම මම මේ මේ බ්‍රාන්ච් එකට යනකොට වරුදු 20යි එතකොට මට වැඩිය බොහෝම වයසක මිනිස්සු තමයි හිටියේ ලේඛන ප්‍රස්තංස්කාරකවරු මේ ඉතින් ඒ කට්ටිය අපිත් එක්ක තරහයි අපිට කියලා දෙන්නේ වයසක කට්ටිය හිටි කියලා දුන්නෙම නෑ මම හිතලා හිතලා හිතලා තමයි මේවා මේ කරලා තනීම කරලා කරලා තමයි පුරුදුනේ මට කවුරුවත් කියලා දෙන්න ඇත්තටම කෙනෙක් හිටියේ නෑ ඊළඟට අපි මේ එක ට්‍රේනින් එකකට ගියාට පස්සේ ඉන්දියාවේ මිනිස්සු ආවා මේ අපේ මේ ට්‍රේනින් එකේ මේ අපිට පුහුණු කරන්න. එතකොට මේ මිනිස්සුන්ට කියලා දෙන්න උනේත් අපිට මේ මිනිස්සුන්ට අපිට තරම්වත් බෑ. <laughs> ඔක්කොම කෑවේ නෑ ඔබතුමායිනේ. ඒ නෑ ඒක ඒක මම පස්සේ කියන්නම්. ඒක හොඳයි යන්න අපුනේ. <laughs> ඒක මැද කියන්නේ භාගික වැඩි ප්‍රමාණයක් ඉතුරුනා නේ. හරි හරි ඒක මම කියන්නම් නේ. මේ දෙමිති කියලා වේදෙන තිබ්බමයිකෝ. දැන් මේක හැමෝටම මතකයි නේද මම කතාවක් මේ පොත්වල මේ හුඟක් වගේ මේ ඇත්තටම කරලා තියෙන්නේ මේ විදිහට මේ පැත්තේ මේ ගම් ටිකක් ගන්නවා පොඩි කොලයක් මෙහෙම අලවනවා ඒ කරලා මේ කවරේ දානවා එච්චරයි මේක මේ බොහොම ලාභ මේ පොත් බැලුමක් මේකට හරිනම් කියන්නේ අර අපේ ඔෆිස් එකේ පරණ මිනිස්සු කියන්නේ මේක මේ මරියේ කඩේ බයින්ඩින් කියලා ඒ කියන්නේ මල දානේ අර නිකන් මේ ඒ ඒක ගණන් ගන්න නැතුව කීප එකක් තමයි මේ කඩින් පයින්නේ කියලා. මේක දැන් මේ සිංගල් සෙක්ෂන් එකක් මෙතන තියෙන එක එක පොලේ. ඒ මොනේ මේකේ ගොඩාක් තියෙන ඔයාට මතකයිනේ ඈ ඒවා මහලහෙම කරගන්න ඕනේ දැන් මේක කරන්න බෑ මං ඔයාලට සභාපතිතුමාට කියලා මේක ඇතුලේ ගිහිලා තියෙන්නේ. අකමන්නේ ඔයාලට පස්සේ කම් මහන්න දෙන්නම් ඈ. නැත්නම් ඒක කරදර වෙනවා. මේ හොඳට කට එහෙම දාලා හුරුදුනේ. අප්පා ගැට අප්පා ගැටම නිගන්නේ. මෙහෙම මෙහෙම බැඳ ගන්නවා. මේක මේ මේක මේ ලාභම පහසුම ක්‍රමයක්. හැබැයි මෙහෙම නෙවෙයි තාක්ෂණය නම් වෙන්න ඕනේ. ඈ ඒ තාක්ෂණය එක්ක යන වැඩ පස්සේ දවසක ඔයාලා ලව්වම කරවන්න ඕනේ. නිසා මම ඔයාලා ලව්වම කරවන්නම්. හරිද? ඉස්සෙල්ලා අපි ඇස්සයිස් පොත් අරවම පොඩ්ඩක් හදලා ෆයිල් කවර දවස් දෙකවත් වැඩසටහනක් ඕනේ. මේක නිකන් මම කියලා දුන්නට කිසිම හරයන්නේ ඔයාලම කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඒකේ අත්දැකීමයි වැරදි වැරදි කරපුවාම ඒක හරියටම යනවා. හොඳද? දැන් මේක කිසිම හරයක් නැති බැඳීමක් තමයි මේ මම බැඳේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේක මේ මේ කවරේ ගැන විතරයි මම මේ මේ පෙන්වන්න යන්නේ. ඒ විසක්ක මේ පොතේ මේ මේ මේ විදිහට එහෙම බඳිනවා දැක්කොත් එහෙම පොතක් බඳිනවා දැක්කොත් හරියට කරන කෙනෙක් දැන් දැන් කරන්නේ මේ මේ අර පහසුම ක්‍රමේ හරියට කරනවා නම් ටෙක්නිකල්ව කරනවා නම් මේක නෙවෙයි ක්‍රමේ. මේක කොලෙන් කොලේ මහන්න තියෙනවා සෙක්ෂන් මහන්න තියෙනවා එක්කෝ මේ සිංගල් මහන්න තියෙනවා එහෙම තියෙනවා ක්‍රම. ඒ ඒ විදිහට මහන්න ඕනේ. මේ ගිල්ඩින් මේ මේ 골ඩ් අකුරෙන් තමයි මේ රත්තරන් අකුරෙන් තමයි මේක රත්තරන් නෙවෙයි මේ ගහලා තින්නේ ඒක. මේක 골ඩ් ගිල්ඩින්. දැන් මේක සිල්වර් ගිල්ඩින් කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සුදු පාට මේ සිල්වර් පාටේ ඔව් මේකේ 골ඩ් පොයිල් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක තියලා මේ අතුරු අමුන්නලා මේක මේ මේ මේ වයිඩින් ක්ලෝත් එකේ print කරලා තමයි මේ පොතට අලවලා තියෙන්නේ. ඒක ටිකක් දිග ගිය වැඩක්. මම ඒක අද දවසක කියලා දෙන්න. මේක මොකක්ද පුතා? දැන් දැන් ඔයාලා ආ ආ ඔයාලත් එක එක්කෙනා පොඩ්ඩක් බලන්න. දැන් මේ විදිහට ඔයාට මේක පුළුවන් නේ? ඈ එතකොට මෙහෙම කරලා දැන් ඊළඟට මොකද්ද කරන්නේ end paper එක. දන්නවද ඒක? අද නෙමෙයි. නෑ. ආ එහෙනම් කඩදාසි දෙක මේ මේ දෙක නමන්නකෝ. තව එක්කුත් එක්ක. ඒ තුනක් විතර නමන්න. දෙන්න මේ පාට නෙමෙයි ගන්න හැබැයි හොඳ pure white එක ගන්න. ඔය කඩදාසි නමන්න මොකද්ද කියන්නේ? මේක white paper එක. මේක end paper එක තමයි මේකට අපි මේ හදනකොට end paper එකක් කියලා තමයි මේ පොතේ බඳිනකොට end paper එකක් කියලා තමයි ගන්න. හරි. Thank you. ඒ වැඩ පිටා වල්ලා අර අපි සුබදෙදි කියලා කපලා ගත්තනම් හරියන්නේ. තියනවද? ආ ඕක රෙදි කෑල්ල මේ පැත්තට එල්ලෙන්න දාන්න. ඒක මේ මේ කෙලවෙලා කොච්චර ප්‍රමාණයක් නෑ එහෙම එහෙම එහෙම එහෙම මම කියලා දෙන්නම් ඈ මේක මේ නිකන් මේ එන් පේපර් එකේ ප්‍රමාණයට නෙවෙයි හැදෙන්නේ ඒක නේද මොකද දැන් මේ දෙක කෙල්ල මේකයි මෙහෙම මේව කරලා තියෙනවා. ඒක කරලා මේක මේකට කරනවා. දැන් තව කවුරුත් මගෙන් ඇහුවේ නෑ මේක පස්සේ හන්ද මොකද්ද ඒ කරේ ඇයි මෙහෙම කරේ එහෙම කියලා ඊළඟට මේක මේකේ අලව ගන්න. අලවන්නේ මේ අපි බැඳලා තියෙන නූලට මෙහා එන. නූලට මෙහෙන් අලුවැවුවොත් ඒක නූල පේනවා. ඒ නිසා මොකක්ද එන් පේපර් එක. එන් පේපර් එක කියන්නේ මේක මේ එන් පේපර් කිව්වම සාමාන්‍ය වෙනස් වෙනස් විදිහට අපිට හිතන්න පුළුවන් පොතකදී එන් පේපර් එකක්. ඒ කියන්නේ මේක මේ කවරේට ඇලවෙන්න ඉස්සරහට මේ හදන එකක් තමයි මේක එන් පේපර් එක. දැන් ඊළඟ එකක් හැදුවද? ඔයාලා එන්න ඔයාලා අරවන්න මේ මේ වගේ කෑලි අරගෙන සෙදි කෑලි මම කපලා දෙන්න පොත් කීයක් තියෙනවද තුන තුනයි ආ පොත් තුනට නෑ මේ එකක් මම හදන්න මොකද්ද මේක මේ පොඩි අමුරෙදි දාන්න බෑ අමුරෙදි ඝනකම වැඩිනේ එතකොට පොත් එකට දාන්නේ අපි පොත් බඳිනකොට ඒක පොත් බඳිනකොට ඕක දාන්නේ ඕක ඕන මේ පොත්වල කවර එකට දාන්න පුළුවන් ආ මේ අමුරෙදිද මේ මේකට දාන්නේ ඔව් ආ සේවා මණ්ඩලෙන් දෙන්නේ ඒවා ඈ සේවා මණ්ඩලෙන් ආ පුස්තකාල සේවා මණ්ඩලෙන් ඔව් <laughs> නෑ නෑ සමාන කට්ටිය ඉතින් ඒක. ඔයාලට එහෙම ඉවරද? ඒකෙන් අපි මිලදී ගන්න නම් ඒක තියෙනවා. මිලදී ගන්න. ඉතින් මේ ඊට වැඩි ලාභෙට කඩින් ගන්න පුළුවන්. ඒකල මේ සැරේ මේක පේසි ගන්න ගන්න ඇත්ත ඊට ඉස්සෙල්ලා තියෙනවා ඒක. මේ සැරේ මේක ගත්ත පේසි ගන්න. පේසි ගන්න. ඉස්සර එහෙම ගියේ. අමුරෙදි හයියයි. ඒක ටික්නස් වැඩි ඒක එතකොට අන්තිමට එනකොට මේම මෙහෙම එනකොට පොතේ මේ මම රලෝපික කො එතකොට මේක තව මෙහාට ඝනකම වැඩි වෙනවනේ මෙහෙම මෙහෙම උස වැඩි වෙනවනේ දැන් අරකේ මේ මේක වැඩි හුඟක් ඝනකමන්නේ නෙද්ද කම්පියුටර් එකක් හදනවද ඔය කට්ටිය? නෑ. හදන්නේ නෑ. අද මොනේ අද අද අයින්ද හැබැයි මේක මේ විදිහට කපලා පොතේ ප්‍රමාණයම ආවොත් එහෙම කරදරයි ආපහු කපා ගන්න. දැන් මේක මේ ඇද කුඩ ගියොත් එහෙම කපන්න බෑ. තේරෙනවද? ඔයාලා නිකන් මේ ආ මේක කඩදාසි පරිස්සම් කරන්න ඕනේ කියලා ගත්තොත් එතකොට දැන් බලන්නකෝ දැන් මේක අන්තිමට ගියාම දැන් ඔන්න මේක ෂුරුමන්නේ. හරි. මෙතෙන්ද තිබ්බහම ඔන්න මේත ඇදයි. මේ පැත්තට තිබ්බහම ඇදයි. මොකද මේ කපන්න කටරරෝම අපිට නැහැනේ. අතින් කරගන්න වෙන්නේ නිසා චුට්ටක් වැඩියෙන් තියලා ගන්න. ඒක කොලේ නාස්ති වුණාට කමන්නේ නැහැ. මේක අමාරුයි. ඒ නිසා අපි ඒක අනිත් පොතකට ගමුකෝ. අර කින්න කරන්නේ වැඩි හොඳයි. දැන් තිලක් මල්ලි පටන් ගන්නකො මෙහෙම තියාගන්න. දැන් ඕක මේ පැත්තට මෙහෙම රිංගවන්න ඕන. හා. හරිද? මම රිංගවන්න. රිංගවන්න. හරි. ඒකට තමයි එහෙම ඉතුරු කරේ. හරිද? හරිද? තේරුණාද? එතකොට දැන් ඒ රිංගවන්න ඒ නිකන් රිංගවන්න බෑ. මේක ගම් ගාලා මේක අලවන්න. අලවන්න. ඈ නිකන් මෙහෙම අලවුවොත් මේක පේනවා. පේනවා. ඈ පිටපැත්තට හරි අතුල දැන් මෙහෙම අලවුවා කියන්නකෝ. ඒත් මේක පේනවා. පේනවා. ඈ මේ මේක ඔක්කොම එක කලාවකට කරන්න ඕනේ නිසා තමයි අර අර විදිහට කරන්නේ. Indonesia kebetulan. Ya. කාරණයට ආව දැන් මෙහෙම කපාගත්ත බෝඩ් එක. එතකොට මේ බෝඩ් එකේ දැන් මේ අපි කපාගෙන තියෙන්නේ ඔන්න මේ ඇයි මේ වැඩියෙන් තියෙන්නේ කියලා එහෙම ඔයාලට අහන්න පුළුවන්. දැන් බෝඩ් එකට වැඩිය පොතට වැඩිය බෝඩ් එකේ ප්‍රමාණය වැඩි. පේනවද? ඒක අලවලා ඉවර වුණාට පස්සේ මගෙන් අහන්න ඈ. දැන් පිටත් මල්ලේ දැන් මෙහෙම දෙපැත්තෙම මම ගා ගන්නවා. මහා ගොඩක් ගෑවොත් මේක එළියට පැනලා අපහු කොළ ඇලවිලා මේ කරදර වෙනවා. ඒ නිසා මේ කිමිපිස් ගලනවනේ. පොඩ්ඩක් තමයි ගන්න ඕනේ. දැන් මෙන්න මේක මෙහෙම කරලා කොතනින්ද කියලා මේකේ ඔයාලට පහසුවෙන්ද මෙහෙම ඉරක් ගහගන්න. මෙහෙම නම අඟල් භාගයට තියලා ඉරක් ගහගන්න. තියෙනවා පෑන තියෙනවා. පෑන. ඕම අනන්තමයි. මෙහෙම ඉරක් ගහගන්න. ගත්තේ මේ ඉලක්කම. හොඳට සමය ගෑවින්ද ගන්නද? හා නිදර්ශන කියලා දුන්නේ නිකන් ඒකේ මූලික පොඩි හැඳින්නේ මම මේ මෙහෙම කරගෙන කරන්න බෑ ඒක ඇත්තටම දැන් ආනන්ද මේ දැන් කට්ටියම බලාගන්න දැන් මේක ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා දැන් මේ මෙතන මේ මේක තියෙන්නේ යට එක යට එකේ ගානට මේක තියාගන්න පුළුවන් වෙයි පේනවනේ. ඒක ඇහැ Tamanට ඇහැ මට්ටමේම ඒක කරගන්න පුළුවන්. ඒකලා මේක මෙහෙම තියලා මේක මෙහෙම අරගෙන. හරිනේ. දැන් මේක අපි අර පිට විදිහටම මේක මෙහෙම කරගමු කපාගමු. පොතේ ප්‍රමාණයට වැඩියෙන් තමයි කපන්නේ පොත කියන්නේ පොතේ පොතේ පළල ප්‍රමාණයට වැඩියෙන් අපි කපන පොතේ මෙතන එහාට වැඩි එකක් නේ. ඔව් ඒක මම කියලාද? ආ ඉස්සෙල්ලා මතක නැද්ද? මොකද හේතුව? අර පොත ආරක්ෂාවටයි. ඔව්. පොත ආරක්ෂාවට මේ කියන්නේ පොතේ මේකේ පරමාර්ථය පොත බැඳලා තියාගන්නවා කියන්නේ ආරක්ෂාවට. ආරක්ෂාවට. ඔව් ඒ නිසා අපි පොඩ්ඩක් ඒක මේ පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් තියලා ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් අර මේ රාක්කේ තිබ්බ ගමන් අර දූවිලි අරවා මේවා බලුවම ඇවිල්ලා ඔයා තුන් සැරයක් පුරුදු වෙන්න ගියාද කියලා පුදුමත් හිතෙනවා. මේ අන්තිමට අන්තිම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේදී මම කරපු අන්තිම එකේදී මේ නවයාල දැන්නේ දෙමළ ළමයි දෙන්නෙක් ආවා නාවල පිටියේ. දෙමළ ටීචර්ලා දෙන්නේ. ඒ කට්ටිය මේ අපිටත් වැඩිය හොඳයි අන්තිමට බලනකොට. ඒ දවස් දෙක විවරනකොට. ඉතින් ඒ ඒ වගේ යාලා හරියට අපේ හිතට ගැනීම අඩුයි. ඒ කට්ටිය හොඳට හිතර ගන්නවා. දැන් බයින්ඩින් ක්ලෝඩ් පාට දෙකක් තියෙනවද ඔයාලට? මේ පාට විතරයි. බයින්ඩින් ක්ලෝඩ්ද තියෙන්නේ? බෙදර්ඩ් පේපර් නේද? බයින්ඩින් ක්ලෝත් එක මේක. ඊට පස්සේ උඩින් අඳනවා අපි මොනවා හරි මාබල් පේපර් එකක් හරි මොනවා හරි අලවනවා. ඒක තමයි ඒක ෆුල් බයින්ඩින් වෙනයි හාෆ් බයින්ඩින් වෙනයි ඒක මම කියලා දෙන්නම් ඉවර වෙලා පොත ඉවර වෙලා ඉමුකෝතිනේ කියන එක ඈ හාෆ් බයින්ඩින් කියන එකට අපි මේක ඇල්ල ගන්න තියාගන්නකො මේක අපරාධනේ මේවා ගණන් දෙන්න. ෆුල් බයින්ඩින් එකට යන්නේ. ෆුල් බයින්ඩින් එකට යන්නේ. දැන් අපි මේක අපි අලවන්න යන්නේ මේ ෆුල් බයින්ඩින් මේකට. එතකොට අපි මොනවද තමයි එන්නේ. එතකොට මේකෙදි මෙතෙන්ද මොකද්ද අලවන්නේ? පටියක් ඕ. ඇයි ඒක අලවන්නේ දැන් මේකේ ඕ මේකේ ඝනකමම ගන්න. පැහැදිලි මොකද හෙඩ් බෑන්් හෙඩ් බෑන්් මේ අලවන්ඩ ඕනේ නෑනේ හෙඩ් බෑන්් එක මං කියලා දෙන්න පස්සේ දවසට මේක ගන්න මේ පොතේ ගානටම ඒකේ මේ එකක් තිබුණත් ඇති ඒ කියන්නේ ඒකේ ගොඩක් මේ ගොඩක් වෙනකොට ගත්තොත් ඒක බෑ කරන්න. හා හා හා. කැන්සල් කරන්න. මේකෙන් එක පල්ටි කියලා කියන්නේ. ඈ? කැන්සල්. බලකරන්නේ නැතුව මේ සෙට් වෙන්නේ නැතුව නේද? ඔව්. එළව මං අර හරිද? පොතේ දිගට ගත්තොත් ඒක වරදිනවා. ඒ නිසා කවර දිගටම මේක ගන්න ඕනේ. හරිද මේම හදා ගන්න ඕනේ මේක මේක තියෙන්නේ එතකොට මේකේ ඝනකමට මේ කවරේ දිගට හරි දැන් අපි කවරේ දාමු අපි half wide නේ කරන්නේ කියන්නේ අපි අර කොලේ අලවනවා නන්නේ මොකද කවරේ යලවනවා නම් තමයි නෑ නෑ එහෙමත් කරන්න පුළුවන් මේක මේ නැතත් පුළුවන් අපි ඒ වුණාට කමන්නේ මම ඔයාලට මේක පෙන්වන්න මේවා කරන්නේ මේ ෆුල් බයින්ඩින් එකේ අපි ඒක අරවලා ගමු හා ඔය ඔය පොඩි නෑ නැත්තම් ඒක පොත දැනගන්නත් බෑනේ බෑනේ ඔව් මේ මේක කරන්නේ ඇත්තටම මේ මේ පුස්තකාලයකට හාෆ් බයින්ඩින් හොඳටම ඇති හ්ම් ඈ ෆුල් බයින්ඩින් ඒකින් වැදගත් මොන හරි පොතකට තමයි අවශ්‍ය ඔව් Thank you. නෑ පේපර් එක කියන්නේ මෙයාලා පාවිච්චි කරලා තියෙන විදිහ හොඳ නෙමෙයි ඒක හරියට මෙහාට අකුලලා දාලා මේවා ගණන්ද නෑ ඔක ලස්සනට කරලා මේ බඩු ගොඩක් දීලා තියෙනක කොහටද මෙහෙ දීලා තිබ්බට වැඩ දීලා තිබ්බේ වගේ සල්ලි දීලා සභාවේ සල්ලි දීලා ගිහින් දැති ඊළඟට ගේනකොට අර බෝඩ් මගෙන් අහන්නකෝ ඈ මං කියන්නම් මේ ප්‍රමාණය දැන් මෙහාට ඕනේ දැන් මෙහෙම කරන්න ඉස්සෙල්ලා අපි කවරේ හදාගත්තනේ හදාගෙන ඉවරලා ඕනේ නම් මේ විදිහට ගිල්ගින් ඔක්කොම ගහන්න පුළුවන් මේක මේ පැත්තේ හැබැයි ඒක දැන් මේ පොත හදලා ඉවරලා ගහන්න බෑ ඒ නිසා මේ මේක හදලා ඉන්න ඕනේ බැක් මේකට කියන්නේ බැක් පීස් කියලා මේ බැක් පීස් එක හදලා ඉවර වෙලා ඉන්න ඕනේ ඒකල අලවන්න ඉස්සෙල්ලා ගන්න ඕනේ හැබැයි පොත මේ මේ මෙහෙ ගහනවා නම් දැන් මේකේ නෑ සමහර වගේ මෙතන තියෙනවනේ නම් 550 ජාතකයේ මේ සංයුක්ත නිකාය කියලා එමේ උඩත් ගහන්න පුළුවන්. ඒක ගහන්න පුළුවන් පොත හදලා. මේක මේ බැක් බැක් එකේ විතරක් ගහනවා නම් ඉස්සෙල්ලා මේක ගෝල්ඩ් අකුරු ගහගෙන ඉන්න. දැන් මේක කපා ගන්න ඕනේ මෙහෙම. හරිද? එක එක්කෙනා කපන්නකෝ. හැබැයි මේම දැන් හරියට කැපුන් නැත්නම් මේක මේ මේ කැල්ල එළියට එනවා. නමුත් කැතයි. හරියද? හරියද? හරිකම. එතෙන්දම ලං කරන්න එපා නම්. හරිද? හරිද? හා දැන් මේ මේ වාසිය තියෙනවා මේ මුල්ලේ චුට්ටක් ඉතුරු වෙන්න ඕනේ මුල්ලේ චුට්ටක් ඉතුරු වෙන්න ඕනේ එහෙම කියලා ඔහොම ඉතුරු වෙන්න ඕනේ නැත්නම් මේක පේනවා හා හා හා සඳවන්නේ. දැන් ඊළඟටයි මම කියලා දෙන්නේ කපුට බලන්න ඉන්න විතර. සඳවන්නේ. මෙතන පටන් ගන්න. ඊළඟ කපන්න. මෙතනින් හම් පටන් ගන්න ඕනේ. හරිද? කපන්න. අර මේ දෙන්න තාම ඉන්න හතර දෙනා නේද? හතර දෙනා එහෙම ඉන්නවා තාම. මේකට තියෙනවා මේ මේ දැන් ඒකේ නම් මතක නැහැ. බෝන් ස්ටික් කියලා එකක් තියෙනවා. හා හා. ඒකෙන් මේක හොඳට මෙහෙම ගන්න පුළුවන්. ගන්න පුළුවන්. හා හා. හදලා මෙහෙම ගන්න පුළුවන්. දැන් ටිකක් ප්‍රමාණිකුල වෙලා එනවද? එනවනේ. එහෙනම් දැන් මේ පැත්තේ මෙහෙම පොත දිග අරගෙන මෙහෙම අල්ලගෙන මෙහෙම මේකක් තියාගෙන ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඊට පොඩ්ඩක් ඒකට තේරුම් ගන්න එක්කොටම තමයි ආ ඉතින් දැන් දෙන්න තියෙනවා එක්කොලා අම්මා දැන් නඩන්නේ සීනි නැතුණත් කමන්නේ මට සීනි අඩු අඩුවෙන් ඒක කමන්නේ කමන්නේ කමන්නේ ගේන විදිහට ගන්න අඩුවෙන් ඇති මොකක්ද දැන් දැන් දැන් මේ පැත්තට මේ පැත්තට නැත්තම් මෙතන පොඩ්ඩක් මේක පොඩ්ඩක් මෙහෙම කරලා. හා එතන ඇල එතන ඇලවිලා නැතුව තියෙන්න ඕනේ. තියෙන්න ඕනේ. එන්න. මේ පැත්තට එලා මේක එන්න කොහොමද? මේක ඇතුළට රිංගවන්නේ. ඉස්සන එතන රිංගවල ඉන්න. හොඳටම හේත් වෙන්නම ගන්න ඕනේ නැත්නම් උඩ කැත වෙනවා. හරි කැත වෙනවා. එතන එතන එතන එතන ඉඳ බලන්න ඒක එතුන පොඩ්ඩක් ඒක තමයි එහෙම උනොත් කරදර උසන්න පොඩ්ඩක් එහෙම නෙමෙයි. මේ මේ මේ බයින්ඩින් ක්ලොත් අරවැව්වට පස්සේ ආයේ කරදරයි ආයේ දැනගන්නේ නැහැ ඊළඟට ඉරෙනවා ආ හරි ඇති සුරක් තිබුණා නේද අන්නේ පත්‍රෙත් තියෙනවා වෙන තැන කියන්නේ පත්‍රෙත් තියෙනවා හරි දැන් දැන් දැන් දැන් දැන් මල්ලි මේක මේක අයින් කරලා දැන් මේක නියපොතු නෑ මල්ලි මේක මෙතනින් මෙහෙම අල්ලලා මේකත් පොඩ්ඩක් අල්ලලා මෙහෙම ඇතුලට නමන්න ඕනේ හා ඒකම මේ කරගෙන අහම වැහුවා හරිද දැන් මේක ගන්න එක්සයිස් කරලා අරගෙන ඔය විදිහට හදලා නෑ ඔයාලට දැන් මෙහෙමයි නෑ මේක ඔයාලා කියන්න සභාපතිතුමාට හරි කාට හරි කරලා එක දවසකින් මේ වැඩේ කරන්න බෑ ඒක දවස් දෙකක් ඕනේ දවස් දෙකක් මේ වගේ ඉදහස් තැනක අරගෙන මේ ගොඩාක් නැතුව එහෙම කරවුවොත් ඉස්සෙල්ලා අවශ්‍ය බඩු ටික ඔක්කොම එක්ක මම කියලා දෙන්න. සභාපතිතුමාට ගෞරවයක් ඔසේ. මට වෙන වැඩ තියෙනවා ඕනේ තරම්. ඇති ඇති ඉලක් මොකද? දැන් දැන් දැන් දැන් නමන අර මේක මේ හරිය පොඩ නෑ නෑ මෙහෙම මේ මෙහෙම තියාගන්න පොත මෙහෙම තියාගත්තාම ලේසි. ඒකලා මෙතනින් මෙහෙම නැමුවා. මෙතනින් මෙහෙම නමන මේක ඇදලා ගත්තා. මෙහෙම තියෙනවා. <laughs> ඔව් ඊට පස්සේ දැන් දැන් තව වැඩ තියෙනවා. <laughs> දැන් දැන් කියන්නකො මට මේ දැන් දැන් අහන්න මතින් ඇයි මේ රෙදි කෑල්ල හරි මේ කියලා. <laughs> ඇයි තමයි. රෙදි කෑල්ලේ වැදගත්කම. ආ දැන් රෙදි කෑල්ලේ වැදගත්කම තමයි. ඔව්. මේ කඩදාසියේ මේක කඩදාසිනේ එතකොට මේක මෙහෙම මෙහෙම 10 සැරයක් 15 සැරයක් කරනකොට මේක මේක ගැළවිද? ඒ නිසා දැන් මේක තමයි මේක සරණේරුවා. දැන් මේක මේකට ඇලුනාට පස්සේ මේක මේකට අලවන මේක මෙහෙම අලවනවා. එතකොට අය මේක මොනවත් ඔය කොච්චර කරගුවත් වෙන්නේ නැහැ. අර මේකේ ශක්තිය මේකේ ශක්තිය තමයි රිල් කැලේ අලවන්නේ. එතකොට ඔන්න දැන් අපි දැන් අපි දැන් වරිච්ච බිත්තිය ඔක්කොම කරලා ඉවරයි. දැන් දැන් කපරාදු හුඟක් කරලා. ඊට පස්සේ දැන් මේ මේ තමයි මේ තින්ත ගන්න. මේක මෙහෙම ගෑවට පස්සේ තින්ත ගාලත් ඉවරයි. හරිද? මේ කලවැවුවට පස්සේ ඊළඟට මේක මේ පැත්තට දෙවුවට පස්සේ ඔන්න ඉවරයි. අර කොළ දෙක ඉතුරු වෙනෝ නේද මේ පොඩි කැලි දෙක. කොයිද? අර මේ දෙක ඒ දෙක අරනවා. ඒ දෙකත් අපි අරනවා නේ. ඒ දෙකත් අරනවා. මෙන්න මෙහෙම තමයි එන්නේ. ඒක කරමු. ඊට පස්සේ අර මං කිව්වේවා මොනවා හරි මේ පැත්තේ අකුරු ගහනවා නම් එහෙම මේ පැත්තේ බෑ. එහෙම කරන්න පුළුවන්. මේ ඒ කරලා මේ මේකට ඇත්තටම මේ පොලේ අලවන එක පාඩුවක්. ඈ ඒකේ පේන්නේ නැහනේ. ඈ ඒ වුණාට ඉතින් අර මේ මේක ඔයාලට පෙන්වන්න ඕනේ නිසා තමයි එහෙම කරේ. එහෙම නැත්නම් මේක half binding අරන් මේකට තියෙනවා covering paper කියලා නිකම් මේ පොඩි කුඩ જાතියක් මෙහි ඒව දාලා නැත්නම් මම දන්නේ covering paper තියෙනවා ඉස්සර තිබ්බා marble paper කියලා ඒ ඒ කලවල ඒ කුඩින් මේ කලවන්න පුළුවන් හරිද ඒ ඉතුරු ටික තේක බීලා හරි நீரிடிக்கிறது நீட்டியாகும் හරිද ඒ කරන්න ඕනේ නම් මේක මේ පැත්තෙන් ගම් ටිකක් ගාලා මේක යනවා එහෙම නැත්නම් ඔබ කපලා දාන්නත් පුළුවන් ඈ අවශ්‍ය නැහැ අර මොනවා නම් තවත් හොඳයි නේද අර මොනවා නම් හොඳයි ඔව් මල් වැටුවා හරිනේ හරිද ඊළඟට පරණ කරල මොකක් හරි කෑල්ලක් අරගෙන මෙහෙම තියාගත්තා ආ තියාගත්තයි ඒ අර ගම් ගෑවි දැන් ගම් ගෑවෙනවා ආපහු මේක ගම් ගන්නවා මේක නම් මේ මේ කවුද අපේ මෙයා කවුද අකුරම්බුඩ දුව මේක මේ මේ ෆිට්නස් වැඩි දැන් මේ මේ මේ ගම් ගම් වතුර ටිකක් දැම්ම නම් හොඳයි දැන් ඉතින් ඕනේ නැහැ ඊළඟ මේ මේ මේකත් తీර කරනකොට ගාමුනේ එක මෙහෙම ලස්සනට තිබ්බේ නැත්තම් මේක කැතයි. දැන් මෙයාගේ බලනකොට මේකේ ඔක්කොම බල්ප්පත් වෙලා තියෙනවා. මේ හැම තැනම එයා බබල්ස් තියෙනවා. එහෙම තියෙන්න බෑ. ආ එහෙම ආ එහෙම නම් හරියන්නේ නැහැ. <laughs> ගුලි ගුලි එන්න බෑ. එයා බබල්ස් එන්න බෑ. දැන් මේ ගුලි කියන්නේ. දැන් දැන් දැන් දැන් මේකේ මොකද තියෙන්නේ? දැන් මේකේ උන්න ඔක්කොම ඉවරයි. ඈ මේක යටපැත්ත අරවමු. මේකේ වුණාට මේකේ මෙතනින් පොඩ්ඩක් තව අඩු වෙන්න ඕනේ එන්ටිපරේෂන්. ඒක ඒක වෙන්නේ මේ කොලේ ඇදෙනවා. ගම් ගන්නකොට මේ කොලේ ඇදෙනවා. ඒ නිසා තමයි මෙහෙම මේ ගානට ගිලා තියෙන්නේ. මේ පැත්ත හරියට තියෙනවනේ. මේ දැන් දැන් කට්ටි එන්නකෝ. ආ. ආ. දැන් මේ මේවට ගන්න. Thank you. തോനെ തോനെ ആ ಈ ಗುರುನಾಥಿ ಮಾಡಿತು ದನ ಕಮ್ಮಿ ಹೈಲಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಹರಿ ದೆನ್ನೆ ದೆನ್ನೆ ದೆನ್ನೆ ಬಂದು හොඳට මේ හැල්ල නැති වෙන්නේ හරි දැන් පොඩ්ඩක් දාන්න හා දැන් මේකත් අලවන්න දැන් මේ දැන් මෙහෙම තිබ්බොත් මල්ලි එහෙම තිබ්බොත් ඒක එතන රැල්ලක් වෙනවා හා හරි මේක පොඩ්ඩක් මෙහෙම දාන්න Leyendo el lazo. Mira ahí, por la día uno, mira, mira por el uno. Baja la que te dio, baja la que te dio. Cuando මේකනම් මගින් මෙහෙම දෙයක් වෙනවා. මේ මේ ඉර එනවා. තමයි නේද? මේ ඉරද? මේ මේ. ආ. ඒක උස වැඩි අපි පොඩක් අයින් කරමු දෙන්න. අයින් කරමු දෙන්න. ටික මේ දැන්වත් හිතලා තියෙන කමක් නැහැ. දැන් ගන්න. ඔයාලා තනියම ඉඳගෙන හදන්න. ඒකල මොන හරි බැරිකමක් තියෙනවනම් මට ටැග් කරලා කියන්න මෙතෙන් යනවනේ උදේ අවසර දකින්නවනේ. <laughs> නේද? එතකොට මට එද්ද කියලා මෙන්න මේක අපිට අපහසුයි. මොකද්ද මේකේ හේතුව? ආ රයිට්. එතකොට මම කියන්නේ මේක මේක මේක මෙතන මෙහෙමයි. වෙන තැන්වලට නැති සම්පතක් තියෙනවා නේද? ඔව් වෙන තැන්වලට නැති ඉතින් වෙන කට්ටියට මම ඈතට යන්න දෙපයි. යන්න දෙපේ ගලේ දකින්නවත් නෑ. ඔව් ඔව්. ඔව් දැන් අර කොළ ටික එළියට ගන්න. එහෙම නැත්තම් එහෙම නැති වුණොත් මොකද වෙන්නේ? ওই අනිත් කුල ඔක්කොගෙම මේ යට කුල ඔක්කොගෙම ගෑනවා. දැන් ඔක නෑ ඔක කොහොම කියන්නේ? කොහොම කියන්නේ? කොහොම තියලා මේක ගන්න. මේ කරගෙන ඉස්සලා මෙතන මේ කරනවා. මම හිත තද කරගන්නවා. අතන ඇවිල්ලා තියෙන පොඩ්ඩක් පොඩ්ඩක් තියෙනවා. පොඩ්ඩක් තියෙනවා. හරි. දැන් බලන්න මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. <laughs> ඔය මේකේ අඩුව නිසා මේ මොකද්ද ඔයාලා මේ මේ ඔයාලගේ බයින්ඩින් ක්ලෝත් එකේ සෞත්තු තමයි ඔය. ආ හරි. චන්දනගේ අගට පස් කරන්න. හොඳට තියෙනවා. ඒක පොඩි වෙලා නිසා නේ. එතකොට ඕක දැන් පොත හදපු ගමන් දඩි බිඩි ගාලා ඔහොම කෙල්ලන්න බෑ. ඊටම මේ පියවරෙන් පියවරත් වේලෙන තරමට තමයි මම පොතක් කරනකොට වැඩි පොත් ගොඩක් අරගෙන ඒක භාගේ භාගේ හැම කොටසක්ම භාගේ භාගේ තමයි ඉවර වෙන්නේ. ඔව් ඉවර වෙන්න ඕනේ. පියවරෙන් පියවර ගියාම දේසිය. දැන් අපි මේක නම ඔකද දන්නේ නැහැ නේද? හරියන්නේ. මේකත් අලුත් නේ. podam dokumenty. මම බොහෝම කැමැත්තෙන් ඔයාලට උදව් කරනවා ඔයාලා කියන්න මට මේ මෙහෙම මෙම්මයි මේක බෑ මේක බෑ මේ වැඩසටහනක් ඉවරලා මම ආපුවාම අවුරුද්දක් විතර මට මේ කට්ටිය කතා කර කර මේක කොහොමද මේක මොකද්ද එක්කෝ අපි එන්න දහම් වෙන්නේ ඉතින් එහෙම අහනවා එහෙම අහපුවාම තමයි ඒ කට්ටිය අහහ වැඩ කරගන්නවා මේ කලවන්ට ඉස්සෙල්ලා පොත දිගහැරලා බලන්න මේ මේ කොලේ අනිත් පැත්තේ හැම ඇලුනොත් එහෙම මොන හේතුවක් නිසාවත් මේ මොනවද යූස් කරන්න ඕනේ නැති දේවල් සෙලෝ ටේප් සෙලෝ ටේප් මොන විදිහටවත් පාවිච්චි කරන්න එපා සෙලෝ ටේප් එක්ක මේ පොතේ පොතේ ටික පොතේ සතුන් දෙකක් මේකයි. ඔව් දෙන්න මට. මේක නේද? මට බෝඩ් එකක් හදලා දෙන්න පුළුවන් සතුන්. මේක තමයි. මට යන්නේ නැහැ. කරවල නැහැ. ආ. බැරි කියලා. හතරක. මේක. ඉතින් අනිත් අනිත් ඔයාලගේ පොට් ටිකකුත් ඔක්කොගේම මේ මේ ගාන මේ බෝඩ් දෙකයි. හරි. මේකට තමයි මෙහෙට මෙහෙට එන්න මෙහා මෙහෙට. මෙහා මෙහෙට මෙහෙට කරන්නේ. හරි නෑ. මේ මේකේ ගානට සුට්ටක් අරගෙන තියලා. ඉස්බල ගන්න නෑ මේක. මේක කරන්න කරන්න තමයි වැඩේ හරියට කියනවා. ඔව්. මොකෝස? මියා පොදවන්නේ නැහැ. මේ මේක මම කියන්නේ. ඒක කියන්නේ මම කියන්නේ. කියන්නේ වැඩි මේකදී. එහෙමම. එහෙම